के बिजनेस नहीं हुआ देखते हैं कोई आता है लगता है कोई आता साहब साहब साहब साहब no, no, no. no, no, no. मेरा लाठी किधर है मेरा लाठी किधर है मेरा लाठी किधर है no, no, no, no. <laughs> <laughs> Oh.